নমস্কাৰ বন্ধুসকল চিৰি পাঠ্যক্ৰমৰ তৰফৰ পৰা মই আপোনালোকক এই টিউটৰিয়েললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ এই টিউটৰিয়েলে আপোনাক কেম ষ্টুডিঅ' বিষয়ত নিপুণতা অৰ্জন কৰাত সহায় কৰিব শিকা কাৰ্যটো বেছি ফলপ্ৰসূ হৈ উঠে যেতিয়া আমি এনিমেশ্যন আৰু নেৰেশ্যনক একেলগে উপস্থাপন কৰোঁ অডিঅ' ভিডিঅ' ডেমনষ্ট্ৰেশ্যনে শিকা কাৰ্যক স্পষ্টতা দিয়ে কেম ষ্টুডিঅ' হ'ল এটা স্ক্ৰীণ ৰেকৰ্ডিং ছফ্টৱেৰ যি কম্পিউটাৰ স্ক্ৰীণত দেখা দিয়া কাৰ্যক ৰেকৰ্ড কৰে আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত উপস্থাপন কৰে গতিকে আমি কেম ষ্টুডিঅ'ক বিভিন্ন বিষয়ত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ যেনে নতুন ছফ্টৱেৰৰ লক্ষণসমূহ নিৰ্দেশ কৰাত স্কুল আৰু কলেজৰ অডিঅ' ভিডিঅ' টিউটৰিয়েল বনোৱাত ইউজাৰ ট্ৰেইনিঙত ব্যৱহাৰ হোৱা ভিডিঅ' মুভি বনোৱাত কোনো এটা কামৰ কাৰ্যপ্ৰণালীক দৰ্শোৱাত এ ভি আই ফাইলছক ফ্লাছ ফাইলছত পৰিৱৰ্তন কৰা ইত্যাদি গতিকে এই অল্প পৰিচিত ছফ্টৱেৰটোৰ ব্যৱহাৰ অলেখ কেম ষ্টুডিঅ'ক আমি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰো Microsoft Windows ninety five ninety eight M E NT four two thousand আৰু এক্সি ভাৰ্চনৰ লগত ইয়াৰ বাবে নিন্নতম প্ৰয়োজনসমূহ হ'ল ফ'ৰ হাণ্ড্ৰেড মেগা হাৰ্টছৰ প্ৰচেছৰ 64 MB RAM, 4 MB hard disk উঠাই প্ৰোগ্ৰাম ইনস্টলেশনৰ বাবে গেমছটো হল এটা ওপেন সোৰ্স সফটওয়্যাৰ যাক আমি ইন্টাৰনেটৰ পৰা বিনামূলে ডাউনলোড কৰিব পাৰো www.camstudio.org সাইটলৈ যাওক ই কেমষ্টুডিঅৰ ৱেবছাইট খুলিব তললৈ যাওক আৰু ডাউনলোড লিংকটোত ক্লিক কৰক নিৰ্দেশাৱলীক অনুসৰণ কৰক আৰু ডাউনলোড কৰা কেমষ্টুডিঅক আপোনাৰ পিচিত লাভ কৰক কেমষ্টুডিঅ ডাউনলোড কৰাৰ পিছত ইয়াক ৰান কৰিবৰ কাৰণে আইকনটোত দুবাৰ ক্লিক কৰক ই কেমষ্টুডিঅ ডায়লগ বক্স খুলিব আপুনি মেইন মেনু উইণ্ড ওপৰফালে দেখা পাব ফাইলৰ ভিতৰত আপুনি ৰেকৰ্ড ষ্টপ পজ আৰু এক্সিট কৰিবলৈ পাব যথাযোগ্য বাটনসমূহ আপুনি ডায়লগ বক্সতে পাব ৰঙা বাটনটো ৰেকৰ্ডিঙৰ বাবে ধোৱা বইনা বাটনটো পজৰ বাবে আৰু নীলা বাটনটো ৰেকৰ্ডিং ৰখোৱাৰ বাবে কেপচাৰ ৰিজনটো ৰেকৰ্ডিঙৰ আগে আগে আপুনি ঠিক কৰি ল'ব পাৰে কেপচাৰ এৰিয়াক নিৰ্দেশ কৰি ৰিজনত তিনিটা কেপচাৰ অপশ্যন আছে আপুনি যদি ৰিজন বাছি লৈ ৰেকৰ্ড কৰে তেন্তে এটা চতুৰ্ভুজ ক্ষেত্ৰ আঁকিব পাৰিব য'ত কেপচাৰ প্ৰক্ৰিয়াটো ঘটে আপুনি যদি ফিক্স ৰিজন বাছি লয় তেতিয়া কেপচাৰ ৰিজনক পিক্সেলত বুজাব পাৰিব যদিহে ফুল স্ক্ৰীণ বাছে তেতিয়া গোটেই স্ক্ৰীণখনেই কেপচাৰ হ'ব Enable AutoPen Cam Studio এটা অনন্য লক্ষণ এই অপশনটো যদি আপুনি বাছি লয় তেন্তে ক্যাপচার ৰিজনে কাৰ্সৰ ডালক ৰেকৰ্ডিংৰ সময়ত অনুসৰণ কৰিব ই স্ক্ৰিন ক্যাপচাৰক আটাইতকৈ বেছি কাম হোৱা ঠাইত প্ৰকাশ কৰাত সহায় কৰে ইয়াত আপুনি পেনিঙৰ স্পীড নিৰ্ধাৰণ কৰিব পাৰিব অপশ্যনত থকা ভিডিঅ' অপশ্যনত আপুনি ৰেকৰ্ডিঙৰ বাবে এনে এটা কম্প্ৰেছৰ বাছি ল'ব পাৰে যাতে ভিডিঅ' ফাইলৰ আকাৰ সৰু হয় স্বাভাৱিকভাৱেই কম্প্ৰেছৰ হ'ল মাইক্ৰ'ছফ্ট ভিডিঅ' ওৱান কিন্তু আপুনি নিজৰ প্ৰয়োজন অনুসাৰে ডাউন বক্সত দিয়া যিকোনো কম্প্ৰেছৰ বা কোডেক বাছি ল'ব পাৰে অন্যথা আপোনাৰ প্ৰয়োজন অনুসৰি ইণ্টাৰনেটৰ পৰা কোডেকবোৰ ডাউনলোডো কৰিব পাৰে ভিডিঅ' অপশ্যনটো ছেটিং কৰা কাৰ্যই আপোনাৰ ভিডিঅ' ৰেকৰ্ডিঙক পূৰ্ণতা দিব ভিডিঅ' ফাইলৰ আকাৰ কোৱালিটি আৰু ফ্ৰেম ৰেটৰ যোগেদি কি ফ্ৰেম কেপচাৰ ফ্ৰেম আৰু প্লেবেক ৰেটৰ মান দিয়াৰ আগতে আপুনি অটো এডজাষ্ট বাটনটো আনচেক কৰি লওক এতিয়া আপোনাৰ প্ৰয়োজন অনুসাৰে মানবোৰ দিয়ক এই টিউটৰিয়েলক ৰেকৰ্ড কৰিবৰ কাৰণে মই মাইক্ৰ'ছফ্ট ভিডিঅ' ওৱান কম্প্ৰেছৰ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ য'ত মই ক্ৰি ফ্ৰেমৰ মান দিছোঁ পাঁচ কেপচাৰ ফ্ৰেমক দুশ আৰু প্লেবেক ৰেটক পাঁচ মই কোৱালিটিক পঞ্চাশলৈকে কমাই লৈছো বিভিন্ন ট্ৰায়েল এণ্ড এৰৰ আৰু পাৰ্মুটেশ্যন কম্বিনেশ্যন প্ৰক্ৰিয়াৰে মই ব্যক্তিগতভাৱে এই মানবোৰ আউটপুট কোৱালিটি আৰু ফাইলকৰ অনুসাৰে প্ৰযোজ্য পাইছো কাৰ্চৰ অপশ্যনক ছেটিং কৰা কাৰ্যই ৰেকৰ্ডিঙৰ সময়ত কৰা আপোনাৰ কামক ফুটাই তোলে আৰু ই কামটো হোৱা ক্ষেত্ৰক নিৰ্দেশ কৰে অপশ্যনত থকা কাৰ্চৰ অপশ্যনক ক্লিক কৰিলে আপুনি কাৰ্চৰডালক হাইট আৰু শ্ব' কৰাৰ দুটা অপশ্যন পাব স্বাভাৱিকভাৱে শ্ব' অপশ্যনটোত দেখুওৱা হয় ইয়াত কাৰ্চাৰডালৰ তিনিটা অপশ্যন আছে একচুৱেল কাৰ্চাৰ কাষ্টম কাৰ্চাৰ যাক আপুনি ড্ৰপডাউন বক্সৰ পৰা বাছি ল'ব পাৰে নাইবা আপুনি কাৰ্চাৰডালক আপোনাৰ কম্পিউটাৰত থকা কাৰ্চাৰ ফল্ডাৰৰ পৰা লোড কৰিব পাৰে কাৰ্চাৰডালক ঘেৰি থকা ক্ষেত্ৰক হাইলাইট কৰিবৰ কাৰণে এই বক্সটো চাওক ইয়াত আপুনি চাইজ শ্বেপ আৰু কালাৰ দিব পাৰিব অকেত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপুনি কাছৰলৈ কোনো পৰিৱৰ্তন নেদেখে কিন্তু ৰেকৰ্ড কৰা ভিডিঅ'টোৱে এই পৰিৱৰ্তন ধৰা দিয়ে মই আপোনাক ইয়াক উদাহৰণস্বৰূপে বুজাই দিছোঁ স্বাভাৱিকতেই কেম্প কোনো অডিঅ' ৰেকৰ্ড নকৰে আপুনি যদি অডিঅ' ৰেকৰ্ড কৰিব খোজে তেন্তে মাইক্ৰফোন ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব মাইক্ৰফোনক আমি অডিঅ' ভিডিঅ' টিউটৰিয়েলৰ এটা শক্তিশালী মাধ্যম হিচাপে ধৰোঁ ইয়াৰ বাবে আপোনাক ছাউণ্ড কাৰ্ডৰ প্ৰয়োজন হ'ব যাৰ লগত লাগি থাকিব এটা মাইক্ৰফোন এই অপশ্যনটো ব্যৱহাৰ কৰি আপুনি এই কাম কৰিব পাৰে তাৰোপৰি আপোনাৰ কম্পিউটাৰত থকা স্পীকাৰৰ সহযোগত এই অপশ্যন ব্যৱহাৰ কৰি আপুনি অডিঅ' ৰেকৰ্ড কৰিব পাৰে একেদৰে প্ৰগ্ৰাম অপশ্যনতো বহুকেইটা ছাব অপশ্যন আছে এই অপশ্যনবোৰ ব্যৱহাৰ কৰি আমি কেম্প ষ্টুডিঅ' ৰেকৰ্ডিং বন্ধ বা আৰম্ভ কৰা বৈশিষ্ট্যৰ লগত ৰিজাব পাৰোঁ সাধাৰণতে সুবিধাসমূহ নিৰীক্ষণ কৰা হয় ৰেকৰ্ডিং কাৰ্যক মিনিমাইজ কৰাৰ বাবে ই স্ক্ৰীণৰ হাতে তলৰ ফালে থকা ছিষ্টেম ট্ৰেড কেম ষ্টুডিঅ'ক মিনিমাইজ কৰিব এতিয়া আপুনি দুটা কেম ষ্টুডিঅ'ৰ আইকন ছিষ্টেম ট্ৰেড দেখিবলৈ পাইছে কিয়নো মই কেম ষ্টুডিঅ' ব্যৱহাৰ কৰি এই টিউটৰিয়েলটো ৰেকৰ্ড কৰি আছোঁ প্লাস অপশ্যন ব্যৱহাৰ কৰি ৰেকৰ্ড কৰোঁতে আপুনি চাব অপশ্যনবোৰ পাব কীবৰ্ড শ্বৰ্টকাট ব্যৱহাৰ কৰি আপুনি সহজভাৱে ৰেকৰ্ড পজ ষ্টপ আৰু অন্য কামবোৰ নিজৰ ইচ্ছামতে কৰিব পাৰিব দুশেষত মই আশা কৰিছো যে আজিৰ এই টিউটৰিয়েলে আপোনালোকক কেম ষ্টুডিঅ'ৰ আৰম্ভণিৰ বাবে পৰ্যাপ্ত জ্ঞান দিলে এই ছফ্টৱেৰ ব্যৱহাৰ কৰি আপোনালোকে নিজস্বভাৱে অডিঅ' ভিডিঅ' টিউটৰিয়েল আৰু আউটলাইন ভিডিঅ' লাৰ্ণিং মডিউল বনাব পাৰে প্ৰাৰম্ভিক জ্ঞানত দক্ষতা অৰ্জন কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে নিশ্চিতভাৱে কেম ষ্টুডিঅ'ৰ উচ্চ লক্ষ্যসমূহ জানিবৰ বাবে আগ্ৰহী হ'ব নহয় জানো তেতিয়ালৈকে মই বন্দনাই চি ডি আই টি বম্বেৰ তৰফৰ পৰা চাইন অফ কৰিছো ধন্যবাদ